مدينة مادية مدينة ساحلية تبعد 200 كيلومتر عن العاصمة تونس بخلاف السياحة والصيد البحري المهدية عندها خاصية تمتاز بها على بقية المدن التونسية درجة النارية فهمت لها أول حاجة مشهورة معناها الفيسبا هي المرتبة الأولى فهمت لها من ناحية السكوترات ثاني فهمت لها من ناحية الطرقات ماهيش هيك الكل معناها الفيسبا أصح وأسرع والإيكونومية بتاع ليسونس باش نسنا بها فهمت لا ما نقبلش نسنا بها معناها ملي تخلقت هي لهنايا هي سكوتر اول آه، اول سكوتر اللي هبطت هبطوا هنا في المدينه هي سلعه ثانيه سكوتر ويحبوهم ياسر ومطلوبين وصحاح في المشي وصحاح تركب عليها حتى زوج اظن البسمه موجوده بكثره في المدينه لخاطر عندنا برشا عايشين في ايطاليا واللي في ايطاليا بطبيعه الحال اول حاجه في بالك البسمه وجود الفيسبوك بكثره في المهديه نتج عليه ظهور مشاريع اخرى ساهمت في تنشيط الحركه الاقتصاديه في البلاد الجماعه الطالي تتفاصل هما يجيبوا سكوترات من غاديك اول حاجه هما يساعدهم باش يجيبوا سكوتير اول مهاجر في ايطاليا كي مش يجي لتونس فهمت بال vacances يجيب سكوتير معاه فهمت ولا يشتريها من غاديك كما نقولوا آه، 300 اورو ولا 400 اورو يجي هنا يبيعها بمليون فهمت معناها يركيب حتى ال voyage نتاع نتاع ال bateau نتاع نتاع البيا نتاع اليوم برشا ناس ولا في كل بلاصه scootériste ولا يخدموا ولا لاباس عليهم وثم اللي عنده حتى زوج صناع وثم عندهم فهمت يجيبوا pièces détachées جدد يجيبوا نوادج جدد يجيبوا معناها من ناحيه السكوتير هذيك علاش الاغلبيه خذاها على خاطر دي تاشي موجوده فهمت يجيبوا في من ايطاليا حرت بيئه التشييد نوات السجمونات معناها بيس مطلوبه هنا موجوده ماهمش آه، ماهمش مفقودين par rapport الاخرين مفقودين اللي له سكوتير من الاخرين نتاع فرنسا ولا نتاع بلجيكا ولا فهمت ولا ياسر مشينا للزهرة لورشة الحبيب بوشناق حبيب هو واحد من الميكانيكيين المعروفين في ولايه المهديه ومختص في هذا النوع هذا بالذات من الدرجه الناريه. بالنسبه للمهدويه يحبوا الفيسبا بما ان هي نشأت بما ان هي سائحه برشا بالنسبه للبياج وهذا جميع انواع الفيسبا وما تبعها ناجحين هما صحاح ككاروسري وكميكانيك كلها صحيحه باين وعطمت مع الجهه هذه ومشات معاهم على حبها ولات في التراث ولات مولود معاهم اصلا انا عندي شوف من من السبعينات موجودة البيسبال بالمالية بحكم هي عمالنا بالخارج مربوطين ديما بإيطاليا وإيطاليا هي اللي تصنع البيسبال معينه موجوده قطاع نتاع موديلات مش موجوده والله ديما هي بالنسبه للقطاع موجوده وبالنسبه للي يقدم برشا تلقاها بشي تلقى بشوي بشويه ماشي بشويه بشويه تصوم هم القطايع حكم طوت لها بسكوتيرات حاجه جديده ديما الموديل جديد اللي مشات ماشي طايح القديم تو فما حويجات ناقصين مش حكايه كبيره انا لاباس تلقى حتى كي تتعطل شويه وبعد تلقى لاباس ويبقى السؤال كيفاش الفيسبا باش تنجم تفرض روحها في خضم التطور نتاع وسائل النقل وهل فكرك مهدية بجدية في استغلال هالخصوصية هذه لدعم السياحة في الجهة؟